युगौँदेखिका सबै गुरुहरूमध्ये एक गुरु हुनुहुन्छ जसलाई प्राचीन शास्त्रहरूमा किम्बदन्तीहरू र रहस्यमय कथाहरूमा उल्लेख गरिएको छ धेरै प्रसिद्ध गुरुहरूद्वारा उल्लेख गरिएको छ र पुराणहरू र अन्य शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ उहाँलाई गुरु गोरखनाथ भनिन्छ गुरु गोरखनाथ परम दिव्यताको परम रूप हो गुरु गोरखनाथ र उनको वर्णन गर्न सक्ने कुनै शब्द छैन मौलिक ज्ञान प्राप्त गरेका मानिसहरूले उहाँलाई महायोगी महागुरु आदिनाथ सिद्ध योगीराज गोरक्ष आदि पुकार छन् सबै युगका सन्त कवि योगी विद्वान र इतिहासकारहरूले उहाँको गुणगान गाएका छन् नाच सम्प्रदाय उहाँलाई भगवान् शिवको रूपमा पूजा गर्दछ पौराणिक कथाले बताउँछ कि गुरु गोरक्षनाथ शाश्वत ऋषि र परम्परागत रूपमा हत योगसँग सम्बन्धित योग अभ्यासहरूको एक शाखा मानवताको कल्याणको लागि हजारौँ वर्षदेखि रहेको छ विभिन्न किम्बदन्तीहरूले उहाँको अवतार र उहाँको सांसारिक अस्तित्वको अवधिको बारेमा विभिन्न कथाहरू लेख्छन् र तिनीहरू धेरै भिन्न छन् भनिन्छ गुरु गोरखनाथलाई समाधिमा देखेर माता पार्वतीले भगवान् शिवलाई योगीको बारेमा सोधिन् भगवान् शिवले भने कि यो उनको आफ्नै अवतार हो जब मानिसहरूले सत्यको बारेमा बिर्सन्छन् वा जब योग विश्वास र अभ्यासहरू विकृत हुन्छन् तब उहाँले योगको ज्ञान सिकाउन र विस्तार गर्न गोरक्षनाथको अवतार रूप लिनुहुन्छ गोरखनाथ नाथ परम्पराका संस्थापक हुन् गोरक्षनाथको शाब्दिक अर्थ एक व्यक्ति हो जसले आफ्नो इन्द्रियहरूमा महारत हासिल गरेका छ र मानव स्वभावमा रहेका पाँच विकृतिहरू वा नकारात्मक विशेषताहरू कामुकता क्रोध अहङ्कार लोभ र मोहमा पूर्ण नियन्त्रण छ यसो गर्नाले इच्छा र आकाङ्क्षाहरू स्थिर हुन्छन् जसले भित्र शान्ति र सन्तुष्ट प्राप्त गर्दछ जल वायु आकाश अग्नि र पृथ्वीको पाँच तत्त्वहरू जसद्वारा शरीर बनेको छ ईश्वर स्वयंमा रहेको उनको विश्वास थियो ध्यान र उचित आचरण मार्फत हामी सबै ब्राह्मण्डको अंश हुन सक्छौँ गुरु गोरखनाथसँग उहाँको योग र ध्यानको सन्देश संसारमा फैलाउनका लागि उहाँको आफ्नै यौगिक शक्तिहरूद्वारा सृजना गरेको मानव रूपहरू नवनाथहरू र चौरासी सिद्धहरू चेलाहरूको रूपमा थिए यसरी नाथ सम्प्रदाय शताब्दीदेखि संसारभर फैलिएको छ नेपालमा गोरखनाथ गुफा पाकिस्तानमा तिल्ला जोगियान र भारतमा गिरनार जस्ता गुफाहरू उहाँको पूजास्थल हुन् यद्यपि गोरखनाथको कुनै समाधि वा चिहान अहिलेसम्म फेला परेको छैन उहाँलाई नाथ योगीहरू र तिनीहरूका अनुयायीहरूद्वारा सदा अस्तित्वमा रहेको मानिन्छ यो विश्वास गरिन्छ कि उहाँ एक मानव शिक्षक र समयको नियम बाहिरको कोही हुनुहुन्छ जो पृथ्वीमा विभिन्न युगहरूमा देखा पर्यो गोरखनाथ पृथ्वीमा धेरै पटक देखा परेको वर्णन पाइन्छ पौराणिक कथाहरूले उहाँको जन्म भएको समय वा स्थान प्रदान गर्दैन र उहाँलाई अलौकिक मान्छन् उहाँको अस्तित्व र सन्दर्भ सत्ययुग युग द्वापर युग र कलयुगमा सबै युगहरूमा पाइन्छ नाथ परम्पराको किम्बदन्तीहरूले दावी गर्छन् कि उनले भारतीय उपमहाद्वीपमा व्यापक रूपमा यात्रा गरे र उहाँको बारेमा विवरणहरू नेपाल तिब्बत भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान र श्रीलङ्का लगायत भारतीयका उपमहाद्वीपहरूका धेरैजसो क्षेत्रहरूमा पाइन्छ स्कन्द पुराण नारद पुराण जस्ता पौराणिक साहित्यमा सिद्धहरूको तिब्बती तान्त्रिक सूचीमा र लिन तन्त्र श्याम रहस्य र सुधार चन्द्रिका जस्ता मूलधारको शैव तान्त्रिक साहित्यमा पाउने उनको नाम र गतिविधिहरू उल्लेख गरेको छ गोरखनाथ गाईको गोबरबाट जन्मेको र मच्छेन्द्रनाथले फेला पारेर शिष्य बनाएको किम्बदन्ती छ नेपालमा गोरखनाथको कथा छ भगवान् मच्छिन्द्रनाथले एउटी महिलालाई छोरा प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञासहित खानेकुरा दिए ती महिलाले त्यो पदार्थ खाएनन् तर गोबरको दाँडामा फ्याँकिदिन् बाह्र वर्षपछि मच्छेन्द्रनाथ त्यही ठाउँमा गएर बालकलाई हेर्न आग्रह गरे मच्छेन्द्रनाथले ती महिलाले गरेको कुरा सुने र गोबरको थुप्रामा खोज्न भने उनले त्यहाँ बाह्र वर्षको केटा भेटाइन् त्यो बालकको नाम गोरखनाथ थियो मच्छेन्द्रनाथ उनका आध्यात्मिक गुरु बने र उनले कर्तव्यनिष्ठ शिष्यको रूपमा सेवा गरे गोबरबाट उत्पत्ति भएको हुनाले उहाँको नाम पनि गोरखनाथ रहन गएको भनिन्छ आदिनाथको रूपमा हिन्दू भगवान् शिवले मच्छिन्द्रनाथलाई परम सत्यको रहस्य र मच्छिन्द्रनाथले गोरखनाथलाई सिकाएको विश्वास गरिन्छ गोरक्षनाथ नाथ साम्प्रदायिक परम्पराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षक हुन् र उहाँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू श्रेय दिइन्छ जुन परम्पराको आधार हो गोरखनाथको बारेमा अनगिन्ती किम्बदन्तीहरू छन् यद्यपि उनी कहिले जन्मेका थिए र उनी कहाँबाट आएका थिए भन्ने कुनै रेकर्ड छैन भनिन्छ महाभारतका एक नायक भीमसेन हिउँले ढाकिएको हिमालयमा चिसोले बिरामी परेका थिए भीमसेनलाई गोरखनाथले बचाए र नेपालको राजा बनाए मच्छिन्द्रनाथका शिष्य गोरखनाथ एक प्रख्यात सन्त नेपाल भ्रमणमा आए त्यहाँ रहँदा उनले सम्मानको पर्याप्त ध्यान पाएनन् भनिन्छ नेपालमा विरोधीहरूको प्रचारकका कारण नाथ योगीहरूले धेरै दुःख पाउनु परेको कुरा जब गोरखनाथले सुन्नुभयो तब उहाँले योग बलले मेघमालालाई खिचेर आफ्नो जाङमुनि दबाएर राख्नुभएको थियो परिणाममा त्यस बेला नेपालमा अकाल पर्न गयो चारैतिर वर्षा नहुनाले अन्नको अभाव भयो गोरखनाथलाई यो अवस्थाबाट उठाउनु नै एउटै राहत हो भन्ने महसुस भयो फलस्वरूप भाँड गाउँ वा भक्तपुरका राजा र एक आचार्य शिक्षकले मच्छिन्द्रनाथ बसेको कपोताल पर्वतमा तीर्थयात्रा गरे र धेरै कष्टपछि मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल आउन राजी गराए गुरुको स्वागतका निम्ति जब गोरखनाथ समाधिबाट उठ्नुभयो तब मेघमाला मुक्त भएका थिए यस प्रसङ्गको स्मृति आज पनि नेपालमा गुरु मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा निकाल्ने गरिन्छ मच्छिन्द्रनाथ नेपाल आइपुग्दा गोरखनाथले आफ्नो आध्यात्मिक गुरुप्रति श्रद्धाले विवश भएर आफ्नो आसन त्यागे र श्रद्धाञ्जली दिन गए त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगातार वर्षा भयो कान छेड्ने प्रचलन गोरखनाथबाट सुरु भएको भनिन्छ भनिन्छ शिवले पार्वतीलाई गोरखनाथको कान काट्न आदेश गर्नुभयो र यसरी कान छेड्ने प्रथा सुरु भयो विश्वका धेरै देशमा नेपालीलाई चिनाउने अर्को शब्द हो गोर्खा गो र रक्षा अर्थात् गाईको रक्षा गर्ने हुनाले गोर्खा भनिएको हो गोर्खाका ऐतिहासिक राजा द्रव्य शाह र उनका सन्तति एवं सम्पूर्ण देशवासीले गुरु गोरखनाथलाई संरक्षण देवताको रूपमा पूजा आराधना गर्दै आएका छन् गोरखनाथको नित्य पूजा परम्परा गोर्खाका राजा पृथ्वीपति शाहको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ शाह वंशका पराक्रमी राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँकै कृपाबाट शक्ति प्राप्त भएको थियो भन्ने कथा प्रचलित छ जसको बलमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान गर्नुभएको थियो राजा पृथ्वीनारायण शाह र गुरु गोरखनाथ बीचको सम्बन्धको बारेमा एक लोकप्रिय किम्बदन्ती छ किम्बदन्ती अनुसार बालक पृथ्वीनारायण शाहले एकपटक गुफा नजिकको जङ्गलमा गुरु गोरखनाथलाई भेटेका थिए गुरु गोरखनाथले बालक पृथ्वीनारायण शाहलाई दही ल्याउन भने त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह दौडेर दरबारमा गएर आमालाई सबै कुरा सुनाए उनकी आमाले पृथ्वीनारायण शाहलाई दही दिनुभयो र गुरु गोरखनाथले भनेको कुरा पालन गर्न भन्नुभयो त्यसै अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले गुरु गोरखनाथलाई भेटेको ठाउँमा गए गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको दही हातमा राखे र खाएर निकालेको खाना पिउन भने अलमलमा परेका पृथ्वीनारायण शाहले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे र दही खुट्टाको औँलामा झर्दै भुइँमा खस्यो त्यसपछि गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई भने कि उनी जहाँ पाइला टेक्छन् त्यो राज्य उनले जित्नेछन् नभन्दै पृथ्वीनारायण शाह जवान भएपछि गोर्खाको छेउछाउ लम्जुङ कास्की नुवाकोट बाइसै चौबिसै राज्य हुँदै काठमाडौँ समेत जितेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एकीकृत नेपालको एक छत्र राज्य चलाउन सफल भएका थिए यसै घटनालाई लिएर अर्को मिथक पनि छ पृथ्वीनारायण शाहले दही भुइँमा खस्न दिएपछि मानिन्छ आक्रोशित गोरखनाथले उनलाई आफ्नो वंशले दस पुस्तासम्म मात्र शासन गर्ने भन्दै श्राप दिए शिव अवतारी महासिद्ध शिव गोरक्ष महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा नेपाल राष्ट्रका संरक्षक हुनुहुन्छ राष्ट्र संरक्षणमा काली शक्ति समेत एकाकार भएर गोरखकाली भएको छ पश्चिमी नेपालको गोर्खामा गोरखनाथको गुफा मन्दिर पाइन्छ यो गोर्खा जातिको पवित्र स्थान हो गुफा र सहरको नाम गोरखनाथबाट राखिएको हो जसले त्यहाँ बसोबास गरेको भनिन्छ नेपालका गोर्खाहरूले आफ्नो नाम गोरखनाथबाट लिएका हुन् कालमा सतौँ शताब्दीमा गोरखनाथको सम्मानमा काठमाडौँ उपत्यकाको काष्ठ माधव मन्दिर निर्माण गरेको थियो महायोगी गोरखनाथले नेपाल आएर बागमती नदीको किनार मृगशलीमा विकट तप गर्नुभएको थियो यहाँ आज पनि नाथ योगीहरू मत स्थापित छ यहाँका शाह वंशमाथि गोरखनाथको कृपाको कथा पनि प्रसिद्ध छ नेपालमा गोर्खा राज्य थियो र त्यहाँ बस्ने गोर्खाली जातिहरू गुरु गोरखनाथलाई नै आफ्ना आराध्य देव मान्दथे गोर्खा राज्य पनि गुरु गोरखनाथकै नामबाट राखिएको पाइन्छ अर्कोतिर नेपालका शाहवंशीय राजाहरूमा उहाँको उच्च किसिमको आदर सम्मान हुने उहाँलाई आफ्नो पूज्य देव मान्ने प्रत्येक कार्य गुरु गोरखनाथलाई सम्झेर मात्र गर्ने र त्यति बेलाका राजाहरूले पनि पैसामा पनि गोरक्ष लेख्ने गर्दथे अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहलाई बुढा योगीको स्वरूप उपस्थित भई आशीर्वाद दिनुभएको दही खान दिनुभएको कुरा नेपालको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ गोरखनाथको मूर्ति गोर्खा दाङ किर्तिपुर भक्तपुर साँखु पनौती काठमाडौँ लगायतका स्थानहरूमा रहेको पाइन्छ काठमाडौँमा मात्रै पशुपतिको मृगस्थली वनकाली थापाथली टेकु हनुमान ढोका इन्द्रचोक लगायत स्थानहरूमा गोरखनाथको मूर्ति पाइन्छ हाल गोर्खामा गोरखनाथले तपस्या गरेको भनिएको गुफाभित्र गोरखनाथको पाइलाको छाप देख्न सकिन्छ प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमाको दिन गोर्खामा उनको सम्मानमा रोद महोत्सव मनाइन्छ गोरखपुर भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको एउटा सहर हो जुन गोरखनाथको नामबाट नामाङ्करण गरिएको सहर हो भारतको उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो एघारौँ शताब्दीमा गुरु गोरखनाथले उक्त स्थानमा पुगेर पूजापाठ गरी लामो समयसम्म चिन्तन बसेको जनविश्वास छ यस सहरको नाम गुरु गोरखनाथबाट आएको हो गोगाजी भारतमा एक लोक देवता हो जसलाई भारतको उत्तरी राज्यहरूमा विशेष गरी राजस्थान हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखण्ड पन्जाब क्षेत्र उत्तर प्रदेश जम्मू र गुजरातमा पूजा गरिन्छ गोगाजी यस क्षेत्रका योद्धा नायक हुनुहुन्छ गोगाजीलाई सन्त र सर्प देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ पौराणिक कथा अनुसार गोगाजीको जन्म गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले भएको थियो जसले गोगाकी आमा वचललाई गुगल फल दिएका थिए जुन उनको नाममा राखिएको थियो गोगाजीले सर्पमाथि शक्ति राख्छन् र आफ्ना अनुयायीहरूलाई सर्पको टोकाइबाट बचाउँछन् गोगाजीले विशेष गरी बाँझी महिलालाई वरदान दिन्छन् गोगाजीले गोरखनाथबाट शिष्यत्व मार्फत सर्पहरूमाथि आफ्नो शक्ति प्राप्त गरे पन्जाबका धेरै ठाउँहरूमा उहाँको पूजासँग जोडिएका तीर्थस्थलहरू छन् र ती प्राय गोरखनाथको मन्दिरसँग जोडिएका छन् गोगाजी गुरु गोरखनाथका शिष्यको रूपमा प्रख्यात थिए पन्जाबका सबैभन्दा प्रसिद्ध नायकहरूमध्ये पुराण भगत र उनका सौतेनी भाइ रसुल हुन् पुराण भगत बुबाकी कान्छी रानीद्वारा मर्नको लागि सुक्खा इनारमा फालियो पुराण भगतले आफ्नो हात खुट्टा गुमाएका थिए बाह्र वर्षपछि गोरखनाथले पुराण भगतलाई बचाएर निको पारे र अन्तत पुराण भगत गोरखनाथको शिष्य बने हेर राजा पन्जाबको धेरै लोकप्रिय दुःखद प्रेम कथामध्ये एक हो पश्चिम पन्जाबको झाङमा रहेको सियाल कुलका धनी परिवारमा जन्मेकी हिर अत्यन्तै सुन्दर महिला थिए राजा जसको पहिलो नाम धिडोर हो राजा जनजाति जातबाट थियो हिरका बुबा चौधरी चुकुलले राजालाई आफ्नो गाई वस्तु चराउने कामको प्रस्ताव राख्छन् त्यहाँ राजा हिरसँग प्रेममा पर्छन् उनले आफ्नो बाँसुरी बजाउने तरिकाबाट हिर पनि राजालाई माया गर्छन् तिनीहरू धेरै वर्षसम्म गोप्य रूपमा एक अर्कालाई भेट्छन् र एक दिन तिनीहरू हिरका काका कैडोले र उनकी आमा मालकीद्वारा समातिन् हिरले उनको परिवार र स्थानीय पुजारीले खैरा वंशका जत साइटको खेरा नामक अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्न बाध्य पार्छन् रान्जाको मन दुख्यो रान्जा ग्रामीण इलाकामा एक्लै घुम्छ र उसले तिल्ला जोगियान पन्जाबमा तपस्वी गोरखनाथलाई भेट्छ कान छेडेर भौतिक संसार त्यागेर रान्जा आफै जोगी बन्छ भगवान वा रबको नाम जप्दै ऊ पन्जाबभर घुम्छ अन्तत विवाहित हिर बस्ने गाउँ रङपुरमा भेटाउँछ दुईजना हिरको गाउँमा फर्किन्छन् जहाँ हिरकी आमा बुबाले उनीहरूको विवाह गर्न सहमत हुन्छन् यद्यपि कथाका केही संस्करणहरूले आमा बुबाको सहमति मात्र एक ढोका हो भनेर बताउँछन् विवाहको दिन काइडोले हिरलाई उनको व्यवहारको लागि सजाय दिनको लागि विवाह नहोस् भनेर उनको खानामा बिखाल्छन् यो खबर सुनेपछि राजा हिरलाई सहयोग गर्न हतारिन्छ तर धेरै ढिलो भइसकेको थियो किनकि उसले बिख खाइसकेको थियो र मरिसक्यो फेरि एकचोटि टुटेको मनले राजाले बाँकी विषालु खाना खान्छ र उनको छेउमा मर्छ हेर र राजाको हेरको गृहनगर झाङ पन्जाब पाकिस्तानमा गाडिएका छन् बाप्पा रावल भारतको राजस्थानको मेवाड राज्यका आठौँ शताब्दीका राजा थिए मेवाडमा उनीहरूले अझै पनि बाप्पाको तरवार राखेका छन् जुन उनलाई गोरखनाथले वरदान गरेको भनिन्छ गुरु गोरखनाथ आठौँ शताब्दीमा बस्ने आदि शङ्कराचार्यको सन्दर्भमा पनि उल्लेख गरेको छ भने कतिपयले यो आठौँ शताब्दीदेखि धेरै शताब्दीपछि जुनसुकै समयमा भएको विश्वास गर्छन् धन्यवाद